蛋白质的水桶理论让我觉得蛮有趣的。它其实是在说，我们都知道蛋白质的最小组成单位是氨基酸嘛？那蛋白质里面总共有二十种氨基酸，其中里面的九种又称为必需氨基酸。也就是说，这九种氨基酸是人体没有办法自行合成，必须从吃的东西当中摄取进来的。这九种氨基氨基酸。 呃，分别是组氨酸、离氨酸、呃、甲硫氨酸、苯丙氨酸、呃、色氨酸、苏氨酸、白氨酸、异白氨酸跟缬氨酸，这九种氨基酸是必须从食物当中摄取进来。那其他十一种呢，或多或少我们人体可以自行合成。 所以说到摄取蛋白质，有的时候你觉得吃进去了很多，可是我的身体的吸收率或是利用率不一定可以达到那么多，是为什么呢？因为这个水桶理论就是在说，我们的身体比喻成一个水桶，一个圆形的水桶，这是一个圆形的容器，那这个水桶要装水。 这个水桶是由这二十种氨基酸，就像二十个竹片高低不一的竹片围起来的一个竹筒。那每一种食物，它里面含有的各种氨基酸的成分比例是不一样的，所以势必有的竹片会高，有的竹片会低。 啊，比方比方说这一到二十种，哦，我某某十种特别高，哦，某五种中等，那某其他五种里面有一种是特别低，那么我这个水桶里面可以装的水是不是就只到最低的这一片竹片的位置？这是我能留住的水量，也就是我身体真正能够吸收利用的蛋白质的量。那其他的。 其他的竹片，就算你竹的再高，也就是说我摄取某几种氨基酸摄取的再多，可是这个水一样会从最低的这一片竹片的地方流出来，所以你就流不了这么多的水。那最低的这个竹片就叫做第一限制氨基酸，就是我们摄取的最少的那那一种类那个种类的氨基酸。这个就是蛋白质的水桶理论。 如果我们将蛋白质分为，呃，完全蛋白质、半完全蛋白质跟不完全蛋白质来做区分的话，完全蛋白质也就是说，这这一类的食物里面呢，它会均衡的含有刚才所说的九种必需氨基酸，都包含，并且比例是适合的，适合人体的，所以它会有利于我们。 呃，维持生命也有利于我们的生长发育。那半完全蛋白质，也就是说，它虽然几乎都含有这九种必需氨基酸，但是它的比例不是那么那么的完美，不是那么的理想。哦，所以它当然还是可以维持我们的生命，可是对于我们的生长发育、细胞更新、免疫细胞所需的这些，就不是呃这么的理想。 那不完全蛋白质呢，就更不用说了。它是，呃，里它所含的蛋白质里面的氨基酸种类呢，不不够完全，尤其是这九种必需氨基酸呢，它并没有全部包含。所以，如果我摄取的蛋白质来源很单一，哦，都是这种不完全蛋白质，那么即便我很。 刚才所说的水桶理论里面，即便我大部分的竹片都很高啦，可是也许我就会受限于很最低的那个那个竹片，所以我的身体的吸收利用率就一直拉不起来，所以我的身体还是会一直处于缺乏蛋白质的状态。那不完全蛋白质里面，举例最好的例子就是像胶原蛋白，就像我们皮肤要漂亮的这个胶原蛋白。 或者是像呃有些豆类食品里面的这个豆球蛋白，它都是一种不完全蛋白质，所以它没有办法既维持我们的生命，又有利于我们的身体所需的代谢啊、生长发育。再来可以说一下互补蛋白质的原理，也就是说。 我们并不可能对于我吃进去的每一种食物都非常非常精准的知道它所含的蛋呃所含的氨基酸是哪几个种类，对吗？那所以我要怎么尽量让我的日常饮食能够让我摄取到的蛋白质能够完全来提高身体的利用率呢？我们可以利用一个原则叫做互补蛋白质的原则，也就是说。 一般来讲，最粗浅的来说，动物性的蛋白质，比方肉类哦，然后呃乳制品啊这些蛋白质来源，基本上呢几乎都是完全蛋白质。那植物性蛋白呢，大部分来讲它都是呃不完全蛋白质，或者有一些是半完全蛋白质。好，那所以我们利用的互补原则，就比方说，嗯。 我可以用花生酱配全谷面包，为什么？花生酱它是坚果类，对不对？坚果类，然后配上一个全谷类，呃，来做蛋白质的互补，或者是说，嗯，优格，优格是乳制品，好，那配上杏仁果，或配上一些核桃啊，哈，这些坚呃开心果也是，好，那我利用这互补的原则，来让它所含的不同的氨基酸。 的比例来达到一个互补，让它形成我们身体里面可以形成一个完整的水桶啊，完整的这个蛋白质水桶。最后呢，是针对如果有嗯不爱吃肉类哈，不爱吃海鲜啊蛋啊奶啊这些动物性蛋白质的朋友，或者是素食者。 那么你在摄取蛋白质的原则上呢，要稍微注意的地方，因为刚才说到了完全蛋白质主要是来自于动物性蛋白质，像肉类、呃奶类。那素食者呢？素食者的食物里面呢，植物性食物里唯一或说唯二，很非常少少数是属于完整蛋白质的食物，那就是大豆类，呃包含了黄豆、还有毛豆、还有黑豆。 其他像是荞呃那个藜麦也是，藜麦它也属于完整蛋白质，只是我们通常在呃吃东西的时候不可能吃到很大量的藜麦嘛，所以说素食者呢就可以多多把握这个大豆类的食的完整蛋白质。那以上，综上所述。 结论就是说，既然我不可能在每天吃食物的时候都去查询这个食物的详细的组成是哪些氨基酸，它完不完全，它完不完全，它完不完全，完不完全，好，所以一个大原则掌握就是。 尽量不要摄取单一、很单调的食物，尽量在日常当中呢吃的，不管你是蛋白质还是任何营养素，尽量都是多元的摄取，尽量就是种类多一点。好，那它能够形成这个完整性，都会是比较高的。就这样。